Saluton carai. Do hodia o mi volas profiti el uh, la commento de Paul de Monato grava persono e la non tempo esperantuio. Charlie estas unu e la mal multae profesiae jurnalistoi en esperantuio non tempe kiu commentis pri pri strangai ni diru reagoi uh, pro supposatai attentoi al neutralismo en monato qui oni usas la cristanan calendaron por calculi la iaroin. in do chiam oni parola spri du mil dudec exemple sed effettive nestras ne, nestas uh, eh, religi neutrala uh, practica chanzo calculi la la iaro in ec de la la comenzo de la universo o de la tero tio est ege stranga. Do, tio est exacte cion mi celis hierau dirante do gravas neutralezzo ecce pli gravas la umi neutraligo sed ni attentu ni attentu al misuso de neutralismo por bremsi la discuton bremsi la dialogon uno è la mia collegoi Christoph Goro Kimura è la Università Sofia en en Japanio to mi montros iom al vi non tempe intertempe do li scribis che esperanto estas foruma lingvo do oni creas forumon por paroli pri multa iaferoi en neutrala sur neutrala grundo sed en neutrala maniero se vi preferas sed ni ne devas bremsi la discuton malantao shine neutralisma uh, eh, conceptigo de neutralezzo che neutraligo, aligo mi. do mi ege joyas che estas commento tiel interessai kai mi speras che alvenas aliei, au de subtenanto e au de simplai seguanto e de la medito serio mi dankas vin ciuin kai mi lasso svin ala medito resto con ni con merito con ni dankon compré cae bonvenon nia nova Zamenhofa medito. Hodiau, instige de la reago cium uh, mi ricevis post la hieraua medito, mi volas legi alian parton de la parolado en Cambridgeo, malferme de la tria congresso 1907, cae ni restu ie pangio tricent septec nao. Tial, ni neniam devas paroli en niai congressoi pri aferoi speciale politicae, ciui appartenas alla diplomatoi, au pri aferoi speciale religiae, ciui appartenas alla ecclesiuloi cae filosofoi. Char la verda standardo mal permessas al ni fari ion, cio povus offendi tiun au alian genton au religian gruppon. Sed, cio cio neniun offendante povas crei pazan ponton inter la popoloi, tio ne sole ne devas esti timem evitata in niai congressoi, sed contraue ci devas esti giuste la essenzo de niai congressoi, char gi appartenas alla verda standardo. Do, bone. Cara Zamenhof, vi tutte pravis en la momento ciam vi diris tiu in vorto in char estis la tuta stormo pri homaranismo hilelismo estis la afero dreifu cae la antisemitismo en francio nissias la fonon de i vortoi sed cio casis fin fine ni parola spri eh, ehm, la vetero ni parola spri uh, la bieroi la vinoi um, la voyajoi la transportado la aligilo la cotiso e la concerto e ni ne plu audazza sparoli pre multa a feroi chi ui facte rilatas la essenzon de la homoi kai non tempe estas tiel facile offendi iun au alian gruppon, gis la punto che io tutte silentas, char oni ne povas plu parol, prescao. Crom, tiu malgrandeta, malgrandeta sfero de ciui tagajoi. Oni ecce ne povas paroli pre lingvoi, char ciam parolas, oni parolas pre lingvoi, oni parolas pre politicoi, prescao ciam, Crom, se vi estas vere interna linguisto, tio signifas che vi occupijas pri, ni diru, la rotazio de la ro eh, fonemo inter eh, iu regiono cae alia bone. Sed tio nestas la normala compreno de lingvoi fare de l'esperantistoj almenau lau mia multiar asperto. Chion diri? Neutralezzo estas la baso, sed gi ne devas esti labaro lau mi, sed mi bonvenigas alia in commento in de vi post la trafa commento de Paul el monato, quion mi de nove dankas. Ien cio por hodiau. Dankon provia atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.